Hadi anne. sono i dipinti parietali della roccia di Siviglia. Simona non è venuta perché siamo molto in alto e quindi ve li faccio vedere io. Vedete, sono molto elaborati. Sembra che siano le mogli del re al re piacevano le mogli. Da paesi diversi era un cosmopolita. E invece un'altra. I visi sono molto belli e ricalcano le fattezze di qui. Sono le scene di vita locale. Questa signora coltiva i fiori, probabilmente un fiore di loto. Qui c'è quella che sembra essere frutta e fiori perché il re, guardate anche i gioielli, perché il re amava coltivare fiori, aveva una vera particolarità, in mezzo a tante fisionomie note incontriamo che cosa? Un'africana, guardate i capelli, eh, guardate le labbra e si chiriglia. Siamo sulla rocca, come potete vedere, è un posto bellissimo anche molto molto in alto qui siamo nella camera da letto del palazzo reale e devo dire che insomma altro che camera con vista piscina del re non è male no? in effetti voi vedete che il sito è piuttosto articolato e qui siamo scesi all'interno della piscina solo permettendo si può vedere come era fatta questa bellissima piscina che a dicembre ci dice Vasana, la nostra impareggiabile guida, è piena. Queste sono le scale che usavano il re e le regine per scendere in acqua. E questo è il trono di Sua Maestà il Re. Come vedete, bello spazioso, la nostra impagabile guida ci spiega che c'era sicuramente un materasso dove lui sedeva comodamente con le sue concubine. E perché sedeva qui? Perché da qui poteva vedere gli spettacoli di danza che si svolgevano invece in quest'area. Come giustamente ha commentato la nostra guida, e come non è il club.